আৰু ফাইনেলি পুৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল এইটো hello' guys welcome to my YouTube channel আৰু এতিয়া আমি গাড়ীৰ আগত ষ্টিকাৰ লগাম বুলি ভাবি আছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু এইপিনে ছাৰ আছে ছাৰে কিবা কৈ দিব কওক কিবা হ' কওক এই মাক চাং চলি হওক কিবা কৈ দিলে ভাল লাগব না আহি আছে দেখোন হেল্ল' বোলে গাদি ভিডিঅ'টো চাই থাকক একেলগে মজা পাব ka complete hoy gal ito. Hello. Kini na kaacho pa jang ba. Yal daw pa sino hoy mo. Ah, tatakal gito lang tayo jawa at ito dito kay. Kanya lang ka na. Oh, video tuh imannya hasil bal bal like, comment, atau channel tuh subscribe kuri dibo, atau share kuri dibo. আদা সাৰাৰ ঘৰে একটা মন্দিৰ আছে কি মন্দিৰ নলবাৰীত না নলবাৰীত যাই আছো এক বছৰ